大家好，我是陈老师，欢迎各位今天收看我们的节目。今天我们来谈谈中美两大国的博弈到底给世界带来什么，而香港是否就会这样子的被牺牲掉？开始之前，请各位务必按下订阅、小铃铛、加赞的按钮，在老师下次更新视频或是有新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，中美贸易战打到现在，全世界都在乱。 在十月十一号的中美新一轮的协商，整个世界啊就释放出了一个十分有意思的现实：中国买钱买货付钱，美国出卖他们的普世价值。普世价值这个四个字啊，在港台的有为青年都可以朗朗上口，因为只要讲一句普世价值，就代表你是错的，我是对的，我可以做任何一切我想做的，挑战公权力。 这叫做民主自由，只要反对我的，你就是违反普世价值，你就是反革命，那么你就是民主自由的敌人，中共的走狗，威权的鹰犬。而所谓的言论自由啊，只能容许他们的言论自由，而并非可以允许反对他们的言论自由。而所谓的普世价值，就是指他们认同的价值，他们就认同了代表了这个世界。 我们先来看看过去被普世价值欢乐颂的国家。我们先来看看伊拉克吧。各位，只要是三十五岁以上的，就一定听过波斯湾战争，在大陆好像叫做海湾战争。伊拉克打了科威特，然后美国去打伊拉克。各位，我们先了解伊拉克。伊拉克在美国的好莱坞宣传之下，它是一个集恐怖主义、独裁主义跟最不符合普普世价值。 不信上帝的罪人，但是我们可以先看看历史。伊拉克它有另外一个名字，大家一定听说过，就是美索不达米亚，也就是人类文化的发源地之一。它的最早的人类历史啊，可以追溯到二十万年以前。各位，中华文明洋洋洒洒五千年，在这个之前就是神话世纪，神所存在的国度。 在这个世界啊，到底是神所创造的，还是盘古开天辟地、女娲造人的，还是其实人啊是在不断的自我毁灭之下，又不断的重新建立起来的世界？下次有时间，我们可以来谈谈这个关于远古与涅槃之间的故事。回到我们现实，伊拉克是对我们相对遥远的国家，而这个两河流域的古文明国。 什么是两河流域呢？就是位于幼发拉底河和底格里斯河之间的世界，是一个自古以来富饶的世界。而在近代，伊拉克也是属于世界第五大的石油生产国。整体来说，伊拉克与阿拉伯世界等各个种族之间的有都会有一支很大的矛盾，有人有宗教就会有矛盾。但是基本上民生部分都是属于相对富庶，有民生可以吃得饱的。 直到什么时候呢？海山的政权覆灭。说到的海山呢，也就是发动波斯湾战争的元凶，他在中国叫做萨达姆，哦，在其他地方叫海山，他的全名叫做萨达姆·海山。他是一个社会主义的独裁者，靠着政变掌握了伊拉克的大权。呃，各位知道吗？海山的政变就是仰赖着美国的扶持。在一九六零年的萨达姆·海山在埃及的开罗大学修读法学的时候。 他就在那个时候已经跟美国的中央情报局，也就是 CIA 接触了。当时美国啊担心伊拉克政府跟共产党的关系日益密切，于是向复兴党及其他反政府势力提供援助。萨达姆海山就是他们的意中所属之一，可以破坏伊拉克统治跟和谐的人。于是啊，在明里暗里都会给海山各方面的资源以及支持，直到了。 一九七九年的六月，萨达姆海山借自己女儿的生日会，把总统贝克尔和伊拉克内阁成员全部邀请到他自己家里赴宴。接着，萨达姆就在自己家里不动声色的发起了政变，以武力威胁原来的总统贝克尔下台。隔月，七月十六日，萨达姆海山就任伊拉克的总统兼总理，成为伊拉克之王。 当然了，他上任之后所做的事情就是政治清醒，这也是为了一吐他这十几二十年来的奋斗所来的压抑。当然，他已经成为了伊拉克之王，对于权力的着迷以及经济的掌握，对于当地的宗教跟种族之间一直进行了高压血洗的政策，所以贪婪就让他一直不断的往外扩张，最终引发了波斯湾战争。不过，老师今天要讲的并不是海山。 而是美国发现海山不听话，占领了科威特。按照美国与欧洲的标准，这个是要被制裁的。所以美国炸毁了伊拉克的民生设施、油井、污水处理厂等。最终，美国抓到了海山，把他正义处决。一切都是为了普世价值、民主跟自由。在这里之前啊，伊拉克是一个富庶的国家。是的，你没有听错。即使在海山的威权统治之下。 民生依然复苏。伊拉克商人走南闯北，包含台湾与港澳。在三十年前，我们就可以看到伊朗、伊拉克还有阿拉伯世界的商人，在台湾的君悦饭店、世贸中心，香港的四季酒店、国贸中心川流不息。这一切直到美国正式的把民主欢乐颂的普世价值送进了伊拉克为止。在这普世价值之下，伊拉克现在现今的青年失业率。 表定上至少百分之二十五，而一般的失业率至少百分之十七以上。在十月七日啊，伊拉克产生了原本是和平示威，到后来演变成了暴动。这场示威跟暴动死亡了一百一十人，而伊拉克现在高达百分之四十的人没有干净的水可以喝。他们不是缺水，虽然他们有沙漠，但是他们不是缺水，而是污水处理厂、自来水厂、电厂被美军炸毁了。 而美国新扶持起来的政权，在美国撤退之后，把每年高达八百亿美元的石油收入，以及各国不断涌入的建设水厂跟污水处理厂以及各项水利工程的钱，全数都贪污了。没有没有一件在海山倒台之后，哦 i s i s 的那个伊斯兰国败亡以后，所有的建设在伊拉克在完成都没有。伊拉克就在海山覆灭之后。 包含每一年四千五百亿的公共经费，全部落到了民主欢乐颂扶持的新政府，然后伊拉克人没有了未来。美国仗打完了，钱也收了，美国大兵在伊拉克丢下了身体，只剩一个奖章寄回到了家里。美国总统也光荣的下台轮替。饥饿与贫困就在普世价值输入后的伊拉克要付出了代价。回到我们香港的议题，在香港街上晚上。 连黑道都不想出门，铜锣湾扛把子都不懒得出门。为什么？因为没有利，没有油水，走在路上随时都会有危险。而在这些暴民所持有的英国跟美国的国旗，仍然在他们的阵地飘扬。他们坚持美国的介入，宣扬普世价值。台湾这里的执政党也遥相呼应。到现在，老师的推背图还是有人去坚持，美国会支持台湾消灭中国，让中华民国光复了失去了七十年的国土。 但是美国总统特朗普在中美的这一轮协商之后，笑呵呵的准备收下中国约五百亿的农产品订单。这份订单呢，让深陷弹劾的川普吃了一剂强心丸，而他也可以顺理成章的停止了即将要加税的中国商品。这个举措让美国的通货膨胀可以暂时的歇了一口气，而中国可以透过这次的大礼包，让农历新年物价不会被商人啊。 炒作到膨胀到民生民怨重生，这个协商对中国跟美国都是好事，而对于美国农民也有喘一口气的机会。但是，对于残破的香港，这简直是一场误会。美国的 CIA 掀起了战中与反售中，造成了香港一次一次的更加的残破，商铺关门，百姓失业，外资撤手，这一切都印证了美国民主欢乐颂，你一接受就是完蛋的现实状况。 而这场中美战争中，有人认为中国在这次的协商中算是趴下来了，因为他妥协了，向美国购买了农产品。其实，老师跟一些粉丝有讨论过这个问题。我老师有另外一种的想法：中国不断的测试美国的底线，然后碰到了再给你点好处，然后再测试一个底线，再给你好处。这有点像春秋战国时期纵横家的策略，因为无论如何，美国如果测到最后，你只要收钱就好办事，那么。 你谁有钱就是谁话事。如果美国可以因为订单去牺牲香港，那美国的问题，只要这场战争持续的越久，对中国越有利，因为中国的土地也是长粮食的，阿根廷跟南美的粮食也是可以为中国而供应。这场战争之中，谁有足够的资源，谁就有足够的胜算。当然，一直讲中国，有人又说老师要亲共，舔中。我们来看看欧洲好了。 欧洲在这场中美贸易大战中，各国的领袖也同时面临着类似香港的民粹主义的兴起，包含老牌的英国，在这场脱欧的世界上，英国的首相约翰逊，也是台湾称的强生，坚持要无条件的硬脱欧，而欧盟也反对了这样的结果，退回去，要英国自己内部里面处理好再过来，而这个这个期间，我们就看到了英国内部的政局将会掀起一个关门打狗的戏码，也就是自己的首相。 自己带回家里自己教，当然很有趣的一件事情。英国的 BBC 的这个久负盛名的媒体，对英国有负面的，他很少去报道。但是只要符合美国民主欢乐颂的，能反送中的 BBC 肯定不会缺席。有时候老是觉得啊，这 BBC 是不是美国 CIA 经营的这个闹剧啊？新国英国的政局啊，会有一个新的历史记录。 而在英国的年轻人的声音一直以来都传不了英国政府里面，因为英国年轻一辈的年轻人对他们来说，老一辈所怀抱的英国的往日荣光，他们从来没有见过。但是他们可以确定的事情是，脱欧之后，他们的未来像极了日落。英国老一辈还在回忆的日不落帝国的美好，而新一代年轻人看到了只有自己就业率跟未来正在日落。接着我们看到了法国。 法国通过法国国会通过了 CETA，也就是欧加贸易协定。欧盟委员哈公开的表示，这是官方的表示，这个 CETA 的一个欧加贸易协定，可以让每一年为欧盟的出口商节省五十亿元的税款，在建筑师、会计师和工程师等受监管的职业中相互认可，并使中公司的职员和其他专业的与欧盟之间的转移。 更加的容易跟加拿大互相的交流。这欧盟的一个相关委员呢，他声称 CETA 将在加拿大和欧盟之间创造一个更加公平的知识产权竞争环境。简单来说，就是这个 CETA 就是超越了传统市场的准入问题，包含贸易和投资的便利化、竞争专业资格的互相的认可，还有一些金融服务啊、电子商务啊。 中小企业都可以持续的透过这个全面性开放的贸易协定，分享他们的一些领域跟成长。当然，这个好事有没有人反对？还是有的。法国内部的反对党还有很多提倡环保的倡议人士认为，法国是欧盟，你开放了这样自由贸易协定，会受到加拿大的一些化工饲料粉，或是因为各种经济发展的快速所引发出来的各种的环境破坏。 当然不会严的，有建设一定会有破坏，环境环保很可能会被牺牲。在这层面上来讲啊，反对者认为经济不应该凌驾到环保之上，但是欧盟各国领袖却从这次的中美大战之中获得了新的体认，什么呢？没有大国可以值得信任，尤其是美国。所以欧盟在因为中美大战所受到池鱼之殃的同时。 他们必须找到一个新的一条生路，促进与美国、中国以外的经济循环，让欧盟能够彻底的摆脱美国经济的牵制，而加拿大也可以透过这个欧加贸易协定，减低了对美国制裁的威胁，而对中国而言，这都是好事。为什么？因为中国的一带一路包含了欧盟，不包含美国。 老师在之前的中国美贸易战系列里面讲过，美国所兴起的第二次经济大萧条，以及香港掀起的义和团，只会促使了让美国的敌人与盟友能够从这个短痛中获取新的模式。因为美国跟英国能否再大再度强大的美梦，其实这个是没有办法再达成的。因为无论美国想不断在世界上掀起民主欢乐颂，然后导致他们竞争优势。 不会被别人取代，但是这些欢乐颂都会被民生问题所打破。伊拉克、叙利亚是欢乐颂的前辈，香港是学徒，台湾正在加工中。俄罗斯的万人示威反普丁，终究也会在凛冬之后之下慢慢的退去，因为民主欢乐颂的普世价值只是一个理念，但是这个理念也只让特定的几个人餐桌上面有着面包跟米饭。 而其他人在激情过后，面对空空如也的米缸，一点不剩的存款，又该如何是好呢？这个世界啊，被美国所影响到的，终究会被牺牲。无论是伊拉克、叙利亚、香港，或是台湾。而讽刺的事情是，对于美国坚持长期抵抗的伊朗，还有阿拉伯世界，以及中国，最终却保有一定的国家完整以及民生稳定。 这个普世价值到底是毒药还是一场谎言呢？这世界没有最好的政治体制，因为人类的贪婪之下，只会有更容易多的腐败。感谢各位今天的收看，下方有我们二零二零年的流年解析以及各项视频连列表，欢迎新朋友浏览，老朋友回顾。这边有老师的赞助方式，这边是微信赞助方式，下方也有我们的各项包含的配炮或者是各种台湾的赞助方式。 如果您需要老师的专业命理咨询服务，这里有老师的微信号，还有老师的官方脸书专业，你都可以与老师联系。我是陈老师，我们下次见。